kita ini tes layangan helikopter kono ya tengah kono aja pinggir kene pinggir kene anu masai bukan yang kitir ada barang lho ukulamu kok ya podo yang gunung muka tau, orang kene tau. Banyaknya sih gede lho, Pak. Ana sawangane kuwi. lot making. Buaya neng sawangan barang loh. Di traktor tuh, Kapan traktor? Hah? Oh, nah, traktor gede kan ya mending kira. Bareng ini terus langsung kok lebih. Tapi kok uruknya berapa? Iki kok ngurut cewek ya. Orang pas anu kepyok ya ora anu orang? Saya naik gini ya api tenan soalnya lemai sama lek bentina kau lo nih persiapan pesawat helikopter ya jenenge iki helikopternya mau terbang pas angin gede gini apa ta? Aku ya arep anu ngono. Wah, kepala tuan enggak ada. main gede kene. Loh, sawangane kok ora muni. Oh, sawangane muni ini keri. Kumpul nopo. Kae mumpul lho. Bendena ning kene mulu. lho. Kok cencang ning kene? Iya. Mbok kok mulih. Makane larane iki kaya kaya ngulur kacang larane. Hmm. Larane kaya kaya jagungan iki. Dindina ya ning kono kuwi, cingko ya kok kaya ning kono. Ya kare angine, angine gede ya mulih. Ora tau kok mulih? Ma, apa? Kabel tok. Pokoke medun-medun kan. Iya, medun-medun. Iya. Lele kulan masang. aku ora tau ngono. Heeh. Tak tak Mosok? Iya. Berarti sampe teko iya nek iki iki. Angin urung eneng, angin ora eneng iki lagi golek kidul jagungan. <laughs> Ora tau teko mulai berarti. Ya. Ya ngundhe ya malah anu. Kae wong ngelipno lho. Ukurannya apa dor anakmu? Pabrik apa dor? Pabrik Ya anakmu duwe dhewe. Kowe duwe dhewe ngono ki. Wah. Anakmu yo hobi kok. Dene asline iki maune lek arek ngekek. Bar ngono. Maune kan ora kelar. Cek cilik kuwi layan kapan? Iki lho, tolong tahun. Lho, wis suwi. Kaya sik anu kena jumbul nih. Lho, kok tak terus. Hmm. Suwi lho iki layang iki ora Ayo kaya sik anu ya.